как пиздить снеговика. Иди сюда. Как, как, как, как. как как как как отпиздить снеговика? Иди сюда! Как как как The thrilling final episode of our radio drama. Old Pete Belden, driver of the jitney from Carsonburg to Copper Springs, has a double load today. Kirk, как, как, как, как... Как, как, как... Как отпиздить как река? Иди сюда! как как Kirk, Kirk, Kirk.